हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक पावर पॉइंट का है और पावर पॉइंट में एक ब्रिज से होकर गुजरे की कार कुछ ऐसा एनिमेशन हम बनाने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करता हूं यहां पर आपको लिखना है पावर पीएनटी इस तरीके से लिखिए power PNT power PM PNT is a keyword for Microsoft PowerPoint तो पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए आपको लिखना होगा पावर पीएनटी और जैसे ही आप पावर पीएनटी लिखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन होने लगेगा सीधा और यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर देता हूं जैसे ही क्लिक करूंगा तो एक नई विंडो मेरे सामने ओपन होगी ये देखिए ये विंडो ओपन हो चुकी है अब हमको करना क्या है यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूं ये मुझे नहीं चाहिए तो इसे मैं हटा देता हूं ये जो बॉक्स सा दिख रहा है आपको इस पे क्लिक करके इस तरह से आप इसे हटा लें और फिर इंसर्ट पे चलना और शेप्स इंसर्ट करानी है हमको हम एक ब्रिज बनाना चाहते हैं जो ब्रिज लाइक शेप दिखे उसमें लगे कि ये ब्रिज है तो अभी क्या करना है अभी हमें यहां से शेप्स लेना होगा तो शेप कहां से आएगा तो ये देखिए यहाँ पे शेप दिया हुआ है यहाँ पर चलना है और यहाँ से ये जो बॉक्स दिया हुआ है रेक्टेंगल बॉक्स इसको ले लेता हूँ ठीक है और यहाँ से इस तरीके से इसे ड्रैग करूंगा ये देखिए ये मैंने ड्रैग करा और ये इस तरीके से आ गया ठीक है अब इसी की कॉपी बना लेता हूं वाला है और यहां पर कंट्रोल के साथ सी फिर कंट्रोल के साथ वी प्रेस कर दीजिए तो ये पेस्ट हो गया अब पेस्ट करने के बाद यहां पर लाके इसे रख देता हूं ये देखिए तो ये दो ब्रिज क्रिएट हो गए ठीक है अब इस ब्रिज के ऊपर एक हमें छत भी बनानी होगी इसकी तो इसके लिए क्या करेंगे वापस से हम क्या कर सकते हैं इसी को पेस्ट कर सकते हैं तो कंट्रोल वी करता हूं ये पेस्ट हो जाएगा अब यहां पर देखिए ये एक एरो टाइप का आपको दिखाई पड़ रहा है ऊपर ध्यान से देख लीजिए अब इसको पकड़ के आप ऐसे घुमाइए तो ये तिरछा ऐसे घूम जाएगा ठीक है घूमने के बाद आपको क्या करना है सीधा ला करके इसको इसी के ऊपर रख देना है इस तरीके से ठीक है और रखने के बाद यहां से यहां तक इसे ड्रैग करा दीजिए ठीक है ये पूरा ट्रैक करा दिया हमने और इसको यहां तक आप फैला दीजिए पूरा इस तरीके से अब हम चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए ये जो है ना ये जो ब्रिज का खंभा बना हुआ है इसका कलर चेंज हो जाए तो यहां से आपको जाना है कहां यहां से हमें चलना है सीधा होम टैब पर और होम टैब पे जाने के बाद ये शेप फिल आ रहा है तो यहां पर चल करके इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं लाइक ये कलर बना देता हूं और इसको भी एक इसी तरह का कलर मैं प्रोवाइड कर दूंगा तो यहां पे शेप फिल पे क्लिक करके और सेम इसी तरह का एक कलर हम इसको भी प्रोवाइड कर देंगे ठीक है तो ये देख सकते हैं इस तरह का कलर हमने प्रोवाइड कर दिया है और ये ब्रिज का कलर भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं यहां पर जाइए और यहां से कोई दूसरा कलर आप ले लीजिए लाइक ये कलर ठीक है और आप चाहे तो आउटलाइन का कलर भी बदल सकते हैं लाइक रेड करना चाहे तो रेड कर सकते हैं ये देखिए आउटलाइन का कलर रेड हो गया ठीक है तो अब हमें करना क्या है यहां पर एक कार चलानी है तो वो कार आएगी कहां से अब हमको यहां पर जाना है ये पिक्चर्स आपको दिखाई पड़ रहा है यहां पर आपको जाना पड़ेगा ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का 2019 वर्जन है तो यहां पर आपको क्लिप आर्ट ऑप्शन मिलेगा नहीं ठीक है अगर आप पुराने वर्जन यूज करते हैं तो वहां आपको मिल जाएगा ऑनलाइन पिक्चर्स पे चलना है ठीक है क्योंकि हमारे पास कोई पिक्चर मौजूद नहीं है तो यहाँ ऑनलाइन पिक्चर पे जाना है हमें थोड़ा टाइम लगेगा ये सर्च करेगा और फिर आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वहां पर आपको सर्च करना है कार ठीक है तो ट्रांसपेरेंट तो हम यहां ट्रांसपेरेंट चाहिए तो यहां ट्रांसपेरेंट कार ये लिख दिया मैंने और एंटर प्रेस किया तो यहां पे हमें ट्रांसपेरेंट कार चाहिए तो ये ट्रांसपेरेंट कार आपके सामने आ गई है अब आपको जो ठीक लगता है लाइक मुझे ये सही लग रहा है तो इसे आप इंसर्ट करा सकते हैं तो यहां पर आपको ये डाउनलोड होगा थोड़ी देर की थोड़ी देर में ये डाउनलोड हो जाएगा देखिए ये डाउनलोड हो चुका है अब इसकी साइज को यहां से छोटा कर लीजिए रिसाइज कर लीजिए हमने इसे इस ब्रिज के ऊपर रख दिया है ये वो कार है ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको चलाएंगे मूव कराएंगे तो मूव कैसे करा सकते हैं तो एनिमेशन पे जाना है ठीक है एनिमेशन पे जाने के बाद यहां पर ये जो एरो बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे कौन सा एनिमेशन चाहिए हमें हमें मोशन पाथ चाहिए मोर मोशन पाथ तो यहां पर आपको बहुत सारे मोशन पाथ मिल जाते हैं ठीक है तो हमें यहां पे लेफ्ट जाना है ठीक है कहां जाना है लेफ्ट जाना है तो ये देखिए ये राइट दिया हुआ है और इसी में लेफ्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे हमें लेफ्ट लेके जाना है इसको तो यहां से लेफ्ट वाला चूज करना है हमको और यहाँ पे ड्रॉ का एक ऑप्शन आता है आप ड्रॉ देख लीजिए अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो वो और ज्यादा बेटर रहेगा तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं इसको लेफ्ट लेके चलते हैं ठीक है तो यहां से लेफ्ट पे क्लिक किया हमने तो लेफ्ट पे क्लिक करने के साथ ही ये लेफ्ट चलेगा ठीक है और इसको ओके कर देंगे ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हो रहा है आप देख सकते हैं इसको मैं थोड़ा इसको ऊपर करके दिखाता हूं ये देखिए ये इस तरीके से होगा और यहां पर अगर मैं इसको यहां से पढ़ा देता हूं लाइक इस तरीके से तो ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा ठीक है ये देखिए अब अगर मैं इसको यहां से स्लाइड शो करता हूं तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से चलेगा एंटर प्रेस करता हूं तो ये इस तरीके से जाएगा ठीक है तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है आपको ठीक है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video